れで世界は作られたあらゆるものが作られた僕らのお金で作られたインベストメントで作られた石炭石油に原子力化石燃料鉱物 干ばつ海面上昇僕らの世界が壊れてく地球の温度が上がってく暑くて暑くてたまらない気温は上昇異常な現象ゲリラ豪雨に土砂崩れ 好，谢谢。